Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так, точно, капитан. Кто? Кто выживает среди океана? Канадец Вуди Дравосек. Рыжий бородач с топором без изъяна. Канадец Вуди Дравосек. Кто валит деревья всегда и везде? Канадец Вуди Дравосек. Кто также прожорлив, как бобр в норе? Канадец Вуди Дравосек. Канадец Вуди Дравосек. Канадец Вуди Дравосек. Канадец будет дровосек. Канадец будет дровосек. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.